el miércoles eh, eh, agendamos una reunión con nosotros en la oficina, con, nuestro, con el equipo administrativo. Perfecto. Entonces te queremos presentar qué es Multiverse, los logros que hemos tenido y, que, quisiéramos que nos dieras feedback, pero en un tema en específico. No, no sabemos en qué, sino que queríamos que lo propusieras para nosotros. Sí, de una. estás, bro? Bien, qué bueno verte. Igualmente, Esto es Mao. Hola, Mao. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien o no, ¿Está bien si grabamos? Sí, no, Es que estamos haciendo el, el, vlog. No hay ningún problema. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Mira, aquí estamos con Diego de Collision. Eh, yo, te, tengo como Diego College en mi ah, teléfono. <laughs> Diego, ¿qué palabras tiene para la cámara? Pues qué bueno verte, Brian. Es un gusto verte en Guatemala. Espero que te la pases muy bien acá, que tengamos una semana muy productiva y estoy seguro que vas a gustar de los guatemaltecos porque somos muy alegres y muy joviales. blog. Para que sepan, Mao está enamorado con el Burger King. La primera cosa que quería comer cuando llegamos, Burger King. Burger King. Mao, mira qué hermosa. Oh my God. para las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo en esta convocatoria, en esta aventura, esta recorrida por América Latina. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Multiverse? ¿Y cómo vamos a, vamos a colaborar juntos? Pues eh, gracias Brian por venirnos a visitar a Guatemala. A ustedes. Eh, te comento que Multiverse es una plataforma eh, que desarrolla emprendedores en, en la región. Actualmente nuestra sede es en Guatemala. Y lo que hacemos es de que le damos eh, soporte a emprendedores, ya sea que, tienen, eh, que están en una etapa de ideación, es decir, que no han iniciado con su emprendimiento y que todavía no, no entienden qué hacer, nosotros les ayudamos a iterar sus ideas, a crear un modelo de negocios eh, que sea rentable, que sea el, el más adecuado para ellos. Luego también entramos en una etapa donde ya los emprendedores están generando ventas, están trabajando tenemos otro programa para ellos para ayudarles a, terminar, como que cerrar esos, esas brechas que existen. en las que todavía no saben cómo actuar. Por ejemplo, en, este, en este caso específico, eh, tenemos un programa de mentores, que es el primer programa de mentores pagados para el mentor en Guatemala. Muy bien. Que en lo, lo, que hacemos con ese programa es que interconectamos eh, gente que ya tiene experiencia, que ha sido emprendedora y que ha tenido un emprendimiento exitoso o que ha tenido experiencia eh, asesorando empresas de cierto gremio con empresas que tienen eh, problemas similares. gente que, está creando un restaurante, lo conectamos con alguien que ya creó un restaurante. Gente que está abriendo una tienda, por ejemplo, lo conectamos con alguien que ya haya abierto una tienda. Súper bien, así que algo relevante. Sí, exacto, alguien que ha hecho algo relevante. Eh, luego la otra etapa pues ya es cuando un emprendimiento ya es 100% maduro, eh, ya está generando ventas, ya está trabajando en el mercado, eh, le está yendo bastante bien por decirlo así y lo que necesita es un socio, un financista que pueda ayudarlo no solo con dinero porque eso es algo que nosotros recalcamos mucho que no es solo conseguir dinero sino que es conseguir smart money, eso significa que Como sea también eh, de una persona que tenga el dinero, pero que a la vez tenga el conocimiento y que le pueda eh, generar más conocimiento a esa empresa. Súper bien. y otra etapa que trabajamos es, por ejemplo, alianzas entre grandes corporaciones eh, con emprendedores, que ya sea que les puedan desarrollar ideas, desarrollar nuevos conceptos o incluso en su, red de, proveedores. Súper. Así que ya ahora ustedes saben que hacen multiverse. Vamos a estar colaborando con muchos proyectos y presentaciones y conferencias y cosas de la prensa aquí en Guatemala, así que síguenos. <laughs> Gracias, bro. Gracias,